საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის უმთავრესი მიზანი დაარსების დღიდან იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, პოლიტიკური პლურალიზმის დამკვიდრება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენ ვართ ერთობა, რომელიც აღიარებს ლიბერალურ იდეალებს და გამოხატავს მოქალაქეთა ინტერესებს. ეს ლიბერალური სამშობლოს წარმოადგენს. რესპუბლიკელებს გუჯერა, რომ საქართველოს მომავალი პირდაპირ და უშუალოდ უკავშირდება ქვეყანაში ლიბერალურ დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას და ევროპულ ინტეგრაციას. We stand unified all together in the fight against terrorism. We shall stand unified all together exactly the same way in the fight against aggression. ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი კაცი, როდესაც ჩემი ქვეყანა ევროპის საბჭოს წევრი შესაძლებელი გახდებოდა. რესპუბლიკური პარტიის პლატფორმა დემოკრატიული მოდერნიზაცია ეს არის გზა ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის. კანონის უზენაესობა, სოლიდარობა, კერძო საკუთრება, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, გამოხატვის თავისუფლება ის ღირებულებებია, რისთვისაც რესპუბლიკური პარტია იბრძოდა და იმარჯვებდა. იმის თაობაზე, რომ საქართველოში პოლიცია დაკავებულია მოქალაქეების დევნით, მათ შორის მოსმენებით. ჩვენ იმარჯვებდით მაშინაც, ოდესაც ამის უმრავლესობას არ შეჭებოდა. როცა ბრძოლა უფრო დიდხანს გრძელდებოდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. როცა ბრძოლის დასრულება და გამარჯვება ახალი ბრძოლისთვის მზაობას ითხოვდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თანამდებობაზე არჩეულია ბატონი დავით უსუპაშვილი. თავისუფლებისა და სამართლიანი საზოგადოების ჩამოყალიბების შრომა მუდმივი პროცესია. ჩვენ ვიყავით და ვართ მზად ჩვენს არჩეულგზაზე დაუღალავად განახლებული ენერგიით, ახალი თაობებით, ახალი იდეებით ვიაროთ. ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოხატოს საკუთარი პოზიცია წარმოდგენილ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჩვენი უთავრესი ღირებულება არის ადამიანი. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფა პიროვნების თვითრეალიზებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თავისუფლება, სნეობა და ინდივიდის კეთილდღეობა. რესპუბლიკური პარტია შეიქმნა და არსებობს იმისთვის, რომ აშენოს და დაიცვას ღია, თავისუფალი და სამართლიანი საზოგადოება. იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიული მოდერნიზაციის გზით ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევნები ჩვენად მტკიცე ჩვენს არჩევანში ვიბრძოლოთ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. იყოთ განბედავი, პროგრესული იდეებით, თავისუფალი და თანამედროვე საზოგადოების ჩამოყალიბებით. იყოთ მზად ახალი გამოწვევებისთვის და მიგვაღწიოთ შედეგებს. დანახლებულ მთავრობაში განახლება მოხდა ორი რესპუბლიკელის, ორი ჩვენი კოლეგის მთავრობაში განანაცვლება. დიახ, ეს არის ძალიან და მე მინდა მოგახსენოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის გამოსახედიდან ეს არის ჩვენი მხრიდან დამატებითი პასუხისგებლობის აღება. ჩვენ ვართ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. სიბრძნე და გამოცდილება ახალ ენერგიასა და პროფესიონალიზმთან ერთად გვაძლევს ძალას. ადეკვატურად შევაფასოთ სწრაფად ცვალებადი გარემო ხელმოყარ ამ პროგრამაზე არის სამყვანი პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენ რესპუბლიკელები, საქართველოს მოქალაქეები, სხვადასხვა თაობის რესპუბლიკელები, ქალები და კაცები, ხარდამჭერები და გულშემატკივრები ვართ ერთად ამ რეგულირების საპატიო.